Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell. जो पार लगाए सब नैया वही बस गया बबर में भैया कब आएगी वो नैन लड़ैया जो बोलेगी हमको सैया तारे गिन गिन कर इंतजार में हम बेजुबाब बन गए भैया